استنى خديني معاكي حول الله يا ربي Oh, come meet me at the pool. <laughs> it's just super duper cute. So that's all the bases. What did I tell you guys? We're in the شيء بس الصبايا قوموا يتخانقوا خلاص المامونه تتباع واحد مين ده والرش والبيض والمقرش هلا يما آه.